Y estamos aquí un día más jugando a Dragon Slayer. Estábamos por el último capítulo y teníamos de intentar pasarnos Así que vamos allá. No sé dónde se verán las flechas esta vez, porque en el vídeo siempre cambia. en cambio, los juegos siempre se lo arriba. A ver, a ver. Uh. Pues, Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Bueno, al menos he llegado a la espada. Vamos ahí, eh. Eh, Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. ¡Oh! Es un demasiado rápido. Bueno, otra Quiero saber qué pasa si caen las cosas o qué no. La segunda vez que caen las cosas, ¿qué pasa si no? quemo. Ah. Me quemo. Oh, vale, ya he pulsado, bien. Me acostumbré. Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Me he equivocado la flecha, bla bla bla. A ver, quedan dos vidas. ¿No? Vamos a ver si lo puse. Las cosas que pasan cuando sé si es ahora. Último que es ahora. Me quema, tendría que des... Tendrían que caer las cosas y luego traba me quiero pero es más que rápido. Bueno, ahora ya no sé. por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Venga, ya tenemos Pues resulta que no teníamos la llave, me a la derecha. he pulsado a la izquierda, he pulsado a la izquierda y era hacia abajo, ¿vale? Bueno, si en esta vez no me pasa el juego, que todavía queda el gameplay, en el siguiente, si en el siguiente tampoco me paso, pues os pues, lo compráis a lo que y os lo pasáis vosotros. Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la Intentad tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Buscaré un sitio donde robarme la descripción del dormido que tiene. Así la voy a entrar y jugar. Si no me lo he pasado. ¡Uy! ¿Veis cómo no va a venir a ahora? Tú lo que buscas es que te veas. Parece una niña muy guarra, ¿verdad? Sí, sí, Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Mágica. Creo que ya llegó la sala casi. ¡Oh! ¡No! Pulsa la tecla. Tres vidas. ¡Ping! Mi hermano ha venido aquí y que jugar yo con un gameplay, a ver si me molestan. Una cosa es hablar y jugar, que es un poco difícil pero se puede, pero si me distraen por detrás todavía es más difícil. por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle usa la espada mágica. Mágica, ¿cómo lo dice, tío? Mágica. Uy. Uf. Ahora sí, ¡Wow! ¡Oh! Mario. ¿Qué le he a Mario? ¡Oh, Mario! A ver. Esta vez será la última vez cuando me muera, ya porque me salga de nuevo ¡Uy! Ya me muero. Queda un Ahora. ¡Ring! Princesa Orgasmitos. Tenemos que liberar a la princesa Orgasmito. Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. oh. Uh ver si ahora me libro de esta... Uh, aquí he llegado. Muy bien. Ahora... ¡Oh! ¡Esta otra vez! Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Nos vamos y nos vemos el otro día. Adiós.